Oin ikusiko dugu nola mm, partekatu daitezke edukiak bideokonferentzia batean gaudenean. Egingo dut bidea izango da bideobaga e, grabatzeko egingo genukeena. Ni bakarrik gongo naiz bidera honetan, baina e, erakutsiko dut e, nola egingo genukeen. Orduan, lehenago zaingo genukena, sartu bilera edo ebasi bilera berri bat. Eta honetan, izena jarriko diot, nola aurkeztu. Egin aurrera, abian sartzeko prozesua, eta nire kasuan ordena gaiunetan, da ez dudala kamerarik, eta ez du aurkitu, baina egin behar dudanerako e, nahikoa da ikusi beharrean nire burua animatuta, bideo gisa, e, ikusiko dugu e, nire kontuari lotutako mm, irudia. Hau agertuko zaita hasieran, gehitu ezaket jendea, orain ez zait interesatzen, kopiatu nezaken e, eh, esteka hau norbaitekin partekatzeko, kasu honetan ez zait interesatzen, eta duan itxi dut. Eta bideokonferentzian nago, gombidaturi gabe, baina bertan nago. Grabatu nahi baldin badut, joango nahi zona, eta jarriko dut grabatu bidea. Eskatu baimena, ez dagoen hor, onartuko dut, eta bere hasiko da grabaketa. Hemen goian grabatzen, eta gorritu ingo da grabatzen hasten danean. Dagoeneko grabatzen hasi da. Bueno, edukiak partekatzeko hemen daukat aurkeztu. Klik egiten badiot, biaukera daude, Pantai osoa eta leio bat. Pantai osoa da nire monitorean ikusten den guztia. Egiten dudan guztia. Pasatzen naiz leio batetik bestera, hori ikusiko da. E, erabiltzen dut programa bat eta esplikatzen dut nola erabiltzen den, hori ikusiko da. Batzuetan, badaukagu gauza bat baino gehiago irekita, eta nahi dugu bat erakutsi eta bitartean bestean egon, edo egon saltatzen batetik bestera. Eta kasu honetan, egin dana zera da, leio bat irakutsi, ez dana horretarako ikuia da lehi hori separatuta, ez batera. Nola jakin dezaket, zen ba lehio eta ze lehio ditudan irekita. Oso horretarako, Windowsen emango nioke Windows teklari, behatz batekin eta bestearekin tabuladorea. Eta orduan, hau ikusiko da. Ikusiko dira, irekita ditudan lehio guztiak Kasu honetan, bakarra jungo naiz horretara berriro, eta demagun irakutsi, erakutsi nahi dudan lehioa beste hau hemen dagoena. Martzitu kukiak hemen. Eta orduan, egin behar dudana da, separatu, bereztu lehio honetatik. Artu pestaina zauarekin, eta arrastratu kanpoan. Eta askatu. Orduan orain, berriro ematen badio du Windows tekla eta tabuladorea, hor biak ikusiko dira. Chromebooken, Chromebook batean, eongo banentz, kasu horretan, erabili beharko nuke, goikaldean erdian dagoen tekla berezi bat, laukitzoa eta ondoan bi marratzo dituena. Efekto bera du. Bueno, orduan orain, banoa, Nitera, Eta esan bezala, joan naiteke pantalla osora edo leio batera. Bizka egoa denez leio bat, horretara joango naiz. Mm? Leio bat, gainean klik egiten badut, erakutsiko dit, irekita dudan guztia. Pantaia osora juten banaiz, erakutsiko dit pantaia. Orduan, kasu honetan, egingo dana izango da leio bat partekatu. Orduan, leio bat dago, aukeratuko de leioa, eta emango dut konpartir. Orduan, zu ari aurkesten pantalla, guztiei ari zera aurkesten. Zer ikusiko du eh, Ikusleak? ikusleak hau oh, ikusiko du. Hemen, nik hemen egiten dudana. Hau ez du ikusiko. Orduan, hm? hemen mugitu izango naiz, gora, bera, ingo dut behar guztia, eta gero, Windowsen hemen dejar de compartir, edo eta joan da, nire irudira hemen goian, hmm? hemen bertan egiten, zuari zera aurkesten, utzi aurkesteari, horregin da, hmm? itxiko litzateke e, parte katze hori eta berri ikusiko litzateke nire irudia. Hmm? Modo horretan, jokatu izango dugu horrekin. Bukatzen dudanean e, tutoriala bideoa grabatzen, joango naiz, ona eta izango diot, utzi grabatzeari. Hortuan mm, gordeko da, nire e, izango diot utzi grabatzeari, eta e, Google Drive zerbitzuan gordeko da. Bereala gordeko da, jasoko dugu mezu bat esanez gorde egin dala, e, baina ez da egongo eskuragarri momentuan, etxoin beharko da pizka bat, minutu batzuk, luzeraren arabera, pizka gehiago, pizka gutxiago, e, driven bertan ireki izateko. Zaiotzen bagera bere alakoan, eh, esango dugu ezin duela ireki eta behar duela besterako aplikazioaren bat. Demora kontua da.